toi. No kyllä totta kai suetiehän syntyy yhteispelillä ja se syntyy ihan sillä, että jos mä ajan itse itse autolla tai moottoripyörällä, niin aina kun mä lähestyn suetietä, niin ajoissa vauhti pois. No kyllähän ihan, tämä on äärimmäisen tärkeä juttu, että, että, että kyllä täytyy sanoa, että kyllä me hävitään tässä molemmille naapurimaille, Virolle ja Ruotsille tässä suetien käyttäytymisessä ja, ja meillä on parannettavaa siinä ihan ehdottomasti. Mä sanoisin niin, että minä teen suojatyön hyvällä mielellä. Mutta tärkeää on myöskin sitten, sitten muistaa se, että, että seuraa sitä muuta liikennettä ja, ja on sillä tavalla valppaana puoli ja Valitettavasti tällä päivänä se ei sitä ole, että jos meistä, meillä kolmannes niistä jalankulkijoista, jotka liikenteessä kuolee, niin kuolee suojatiellä. Niin kyllä meillä on niin kuin tärkeä tehtävä nyt kiinnittää huomioon, että se suojatiestä tulee todella suojatie ja turvallinen paikka ylittää tie. Mä ainakin itse henkilökohtaisesti tästä eteenpäin nyt entistä enemmän kiinnitä huomioon siihen, että jalankulkijat pääsee turvallisesti ylittämään. Ja niin kuin mä tuossa sanoin, niin, niin kyllä kannattaa kokeilla jokaisen autoilijan sitä, miten hyvältä tuntuu, kun antaa tietä katua ylittävälle ja sitten saa sen hymyn tai eh, käden heilahduksen sieltä, niin se tuntuu hyvältä. Silloin kun yksi näyttää hyvää esimerkkiä, niin onneksi sekin puoli aina tuppaa tuplaantumaan. ilman meitä jokaista, niin se suojatie on todellakin vain maalia asfaltilla. Ja että sitten loppu on kiinni meistä kaikista itsestämme.